जिस गैंग रेप कांड ने राजस्थान की राजनीति को गर्मा दिया गहलोत सरकार को हिला दिया और वही वीडियो वायरल अब हो रहा है आइए देखते हैं वह वीडियो जिसमें पांच युवक पति पत्नी को घेर कर पति के साथ मारपीट कर रहे हैं और पत्नी के साथ उन्होंने बारी बारी गैंग रेप किया इस पूरे गैंग रेप की घटना के बाद पांचों युवकों द्वारा पति पत्नी का वीडियो वायरल करने के नाम पर भी धमकी देते हुए उनसे रुपयों की मांग की गई यही नहीं पति पत्नी के साथ मारपीट करते हुए उनके पैसे भी छीन लिए गए इसके बाद जब ये वीडियो वायरल कर दिया गया और सभी लोग इस वीडियो को जब देखने लगे तो फिर पति